Thank you. Draugai, susipažinkit, čionais yra mergaitė vardu Kornelija, jai dabar yra nepilni 3 metukai. Prieš pusantrų metų jai buvo diagnozuota, dar kartą kaip tai vadinasi? Spinalinė raumenų atrofija. Spinalinė raumenų atrofija. Tai reiškia, kad teoriškai vaikui, kada sukanka šiek tiek daugiau negu metai, jinai turėtų vaikščioti, bėgioti, kažką daryti, bet jinai dėja kukučių buvo suprasta, surasta, kad e, amerikiečiai, tai yra JAV mokslininkai, atrado kažkokį tai vaistą, kuris ne tik sustabdo šią lygą, bet ir ją pagydo. Bet e, kaina yra 750 tūkstančių dolerių. Draugai, jūs tik susimastykit, čia mes yra tokie dideli skaičiai iš tikrųjų, bet vienam žmogui tai yra labai daug. Valstybė to kol kas negali paremti, kol kas negali finansuoti, yra bandoma ir per televiziją, ir per visas kitas medijos medijos šaltinius tai padaryti, kažkur surinkti pinigų. Šiuo metu yra surinkta 10 tūkstančių eurų, suprantat, kad tai yra procentalė labai labai maža suma. Bet šiaip 10 tūkstančių eurų yra labai daug. 750 tūkstančių didelis skaičius vienam žmogui, bet jeigu mes visi susidėsim, bet jeigu mes visi, sakykime, jūs mane žinot, pažįstat mane jau N metų, mes Facebook'e turim virš 40 tūkstančių followerių. Įsivaizduokite, jeigu kas, bent jau kas antras arba kas kas dešimtas žmogus bent jau po vieną eurą paukosim, tai mes gausim dar 4 tūkstančius, o jeigu kas antras, tai dar 20 tūkstančių, mes pamažu, pamažu, žinokit, ir surinksim. Pasižiūrėkit, koks gyvybingas vaikas, tėvai iš tikrųjų ne, ne, nepraranda vilties, pasižiūrėkit visiems laimingi, visiems pozityvus, mes bandom iš tikrųjų visais įmanomais keliais surasti pinigus šitam vaikui. Aš pats labai atsitiktinai sužinojau apie šį atvejį, mane tiesiog užtagino ir, sakykime, taip paprašė pagalbos, nes žinau, kad jūs mano publika esate adekvatus, mes rinkom su jumis vaikams, mes rinkom su jumis e, globos vaikų namam, namams pinigus prieš naujus metus, matėt visą ataskaitą, matėt visą video, matėt, kad pinigai ne, nenuėjo kažkam tiesiog į kišenį, mes padarėm gerą reikalą. Draugai, padarykim dar kartą gerą reikalą, aš visus, visus rekvizitus iš tikrųjų paliksiu ir čia mes video apačioj ir aprašyme, Jūs kaip dabar pamatysite, yra sudarytas specialus fondas, tai reiškia, kad vėlgi nenusės pinigai kažkur tiesiog kišenėje į tėvų ar dar kažkaip, kažkokių tai instancijų, viskas nuės iš tikrųjų šitam vaikui. Padėkime ir jūs žinot, kad mes esame tiek stipri nacija, tiek stipri tauta, kiek mes esame vieningi. Vienas euras, du eurai, trys eurai, kas gali savaisti, dešimt, galbūt dvidešimt, galbūt gali kažkas ir šimtą eurų, nesvarbu, bet pasmūkime, pamažą, pamažą, pamažą pinigų sumą mes visiems padėsim, bent jau pabandysim, draugai. Aš jūs skatinu tiesiog pasižiūrėti į vaiką dar kartą ir bent jau po mažą dalį, visi surinksime, bent jau kažkokią tai sumą.